kayak seperti di kolam renang <laughs> ombaknya tenang sekali padahal ini di pantai guys bismillah kita makan siang di Banyu sarapan. <laughs> sarapan makan siang sama ayam goreng sambal lalapan ya lapar sambelnya yang pedes Oh, kakak kayaknya udah pengen nyemplung pantai. siang jam 2 jadi udah mulai surut airnya puas puas banget jadi kalau udah surut ini kita bisa mengapung ya ini pengapungnya mengapung Oh Faisal sedang mengapung enak ya Om? Jadi kalau air sudah surut banyak sekali ini dia sembunyi Nah sebenarnya itu adalah si Patrick starfish hati-hati hati-hati loh ini loh ada bintang laut tapi sembunyi dia berani ambil berani di, di <laughs> ya ambil <laughs> berani ndak kakak berani